नमस्कार घमासान तो बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में शादी के 38 साल बाद होता है ये हाल बताया नीतू कपूर ने बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर पिछले कुछ महीने से अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन्हें कौन सी बीमारी है ऋषि कपूर के साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर भी वहाँ पे है जो सोशल मीडिया पे ऋषि कपूर को लेकर काफी अपडेट्स देती रहती है हाल ही में नीतू ने